алгач пружина кысылуу абалында экенин көрүп турабыз пружинанын потенциалдык энергиясы нөл эмес жипти күйгүзүүдө пружина түздөлөт анын деформациясы жоголуп потенциалдык энергиясы нөлгө барабар болот бирок механикалык энергиясы жоголбойт пружинанын потенциалдык энергиясы учуучу шардын кинетикалык энергиясына өтөт